こんにちは、粟田洋介です今日のビデオではキャンバスボードを作っていこうと思います今日やることなんですけどキャンバスボードを作るのとキャンバスボードのまま壁にかける方法っていうのをやりますはいそれでは今日使うのはベニヤ板と木工用ボンドそれから薄っぺらな布とジェストですベニヤ板は100均とかで買うこともできて 安く手に入ると思いますで布はて引っ張って伸びないものだったら大体何でもいいし使い古しの布でもいいと思いますこのベニヤ板なんですけどさっきのホイーで切ったりそれからこの部分とかにあのヤスリをかけたり、ね、あとね表と裏もちょっとヤスリをかけました表面なんか塗ってあってツルツルなんですけどここに布を貼っていこうと思います 木工用ボンドで布を貼っていくんですが木工用ボンドが定着しやすいようにちょっと傷をつけるために紙やすりをかけましたちょっとじゃあこれに布を貼っていこうと思いますそしたらねこれを切りますね大雑把に切ろうと思いますかなで木工用 用ボンドを出ますボンドをつけて貼るだけなんでものすごい簡単な作業ですちょっと高くしてこうやってやると <laughs> 下のねテーブルが汚れないのでガムテープの上に乗せて木工用ボンドを伸ばしていきますでこうやって まんべんなく伸ばしていきますこの部分にも木工用語をつけていこうと思います こういうふうにしてこういうふうにしてでここをですねプチッと切りますでちょピッと切って最後こっちの角もこうですねポンってそれね切りましたここのところをですね端に沿って 切っていきますちょっと乾かして乾いたらこの半端な部分を切っていこうと思います乾いたのでこの細かい部分ねちょっと切っていきます なんとかね切れました今度はジェスを塗っていきます今日はブラックジェスを塗っていこうと思いますなぜブラックジェスソにするかというと別に深い理由はなくてなんとなく使ってみたかったからですブラックジェスは黒いジェスです小さいサイズのジェストも売ってるんですけどお得用いっぱい入っててもうあんまり残ってないんですけど蓋付きの入れ物に入れていきます 使いやすいし蓋ができるので保管もできるということでなんかジェストが固まってきちゃってるジェストが硬くなってるんで水を少し混ぜました この部分にも塗っていきますちょっと乾かしますはい、1回目のコートが乾きました今日はジェスを3回塗っていこうと思います なぜ3回塗るかというと3回ぐらい塗った方が描きやすいからですそれでね黒だからよくわかるんですけど結構塗り残しがありますすごいまんべんなく塗ったつもりなんですけど1回目のコートだとこんな感じで塗り残しが出てしまいますジェストっていうのは定着剤なので描きやすくなりますすごい絵の具が乗るようになるんで 1回目のジェストのジェストってすごい塗るの時間かかるんですけど2回目だともう何倍も早く塗れて3回目だとかなり早く塗れるようになりますっていうのはねえジェストがつきやすくなるジェストでも絵の具でもそうですねつきやすくなるとことで描きやすくなるということですでまずはですね2回目のコートを塗る前に紙やすりでここをスムーズにしていきます うやって触ってツルツルな感じになるまでじゃあすりをかけていきますジェッソ今度はねあの1回目はここの側面も塗ったんですけど2回目からはここだけ塗ろうと思いますなぜなら絵を描くのはこの面だから 回目が濡れたので乾かしていきますはいセカンドコートも乾いたので最後の3回目のコートをやっていこうと思いますでまたですね紙やすりをかけていきますツルツルになるまでですねそれでですね2回目のコートではもう1回目みたいなムラな部分が なくなりましたムラのなくなった上にもう一コート塗ると完璧なのかもしれないですねさてじゃあ最後のコートを塗っていきましょうはい最後のコートが乾きました なんかツルツルで描きやすそうですこのキャンバスを使って早速明日自由な絵画教室で絵を描いてこようと思います私も一緒に絵を描いてインスピレーションを分け合うみたいな感じで私もねあの生徒さんからたくさん教えてもらっていますすごい自由なクラスです今回描いてる映像はないんですけど絵を描いてきます はい今日は絵を描いてきました出来上がったんですけどサインをするのを忘れてしまいましたこれはね「耳鳴り」というタイトルにしましたでこの絵を壁にかけられるようにしようと思うんですけどこの裏に細工をしていきますでちょっとその前にですね昨日このベニヤ板のキャンバスを作る前に2つまた違う種類のキャンバスを作りましたでちょっと今日絵を描いた 書きかけなんですけどこの2つは紙でできていてそれでついでに紙のキャンバスボードを壁にかけられるような方法もちょっと紹介したいと思いますでまずはこのベニヤ板からご紹介いたしますちょっとどいてくださいありがとうしたらこれ裏ですね作り方は至って簡単ですこっちが上なんで向きを間違えないように こうですねで使うものは額に紐をつける時の金具を2つこんな感じでつけてそれでですね板の厚みよりも短いこのネジですねここに貫通しないようにちょっとつけていこうと思いますつけるとこなんですけど4分の1とか3分の1ぐらいのところにつけますこれが6インチなのでこの2インチのところに印を けます2と8分の1のところにちょっとチェックを入れますでこの印のついたところにネジをつけるだけです貫通しないようにこの辺で止めておきますやっぱりちょっとここのネジのところ盛り上がっちゃったので一回外して このネジがベニヤ板よりもちょっと長かったのでこのベニヤ板を昨日切ったやつ切ったのの破片なんですけどこれをねここにちっちゃく切ってここに貼って木工用ボンドでつけてそれでこれをつけようと思いますカッターナイフで切ろうと思います綺麗に切れましたノコギリよりもスパッと切れてます こっち同士の方がくっつきやすいと思うのでもうくっつけますで乾燥させますこの上から2と8分の1インチのところにチェックを入れてここですね ネジを入れていきますこんな感じでつきましたでここに紐をつけていきます一応このネジが2つの板を貫通してくっついてるんですけどこっちに刺さってる部分ってこのネジのほんの先っぽの部分なんで簡単に抜けちゃうんでこれは接着剤の仮止めみたいな感じなんですけどこの接着剤が乾けば かりつくはずです紐を通してここで縛りますこっち側もああ取れちゃった <laughs> 思った通りあんまり強く引っ張れないんですまだ接着剤が乾いてなかった <laughs> 強く引っ張るとさっきみたいに抜けちゃうんでこんな感じですねピンを刺してここにかけますこんな感じでかかりましたで今度はこういうのはどうやってつけるかっていうとアクリルのシートみたいにこれクリアファイルなんですけどまずねこの部分を どのぐらいの大きさにしようかな4ンチぐらいにしようかな1234の4つ目のところで切っていこうと思いますこの丸くなってる部分なんですけどたまたま私こういう道具を持ってるんででちょっと丸くしました別にこれハサミを使って丸く切ることもできます どうするかっていうとここに両面テープをつけてここにペタって貼りますここに穴を開けて壁にかけられるようにするというわけですもう一つのこのキャンバスの方につけようと思いますこの真ん中のところにこうやって留めるんですけどここに窓を開けますカッティングマットのここの線に合わせちゃおうかなと思ってるんですけど 四角2つ2 c m 1ンチのこの部分を使おうかなと思ってますここからここまでですねでもう一回こういうふうに当ててここですね定規で使うのめんどくさいからフリーハンドここまで開けたら こにちょっと形を真ん中の部分がこういうふうにへこんでるとかけた時にやりやすいと思うんでここにねこういうふうに入れてうんとこんな感じですねでちょっとここの形が憂鬱なんですけどこここの真ん中が 王冠みたいな真ん中の尖った部分ここにこれピンですねピンがかけた時にこんな感じになるように留めますちょっと曲がってますねこれはい今度はそしてまっすぐになればいいんですではねここに両面テープを貼ってキャンバスの裏の真ん中の部分ですね 入れていこうと思いますでこれ真ん中がどこだろう大体これが13インチなので6と2分の16と2分の1ここですねこれが真ん中に来るようにこれをこう留めるんですねで両面テープがないのでじゃーんセロテープこういうふうに折って ことセロテープ耐久性がないかもしれないんですけど両面テープだったらしっかりつくはずですこの辺につけてここが真ん中こういうふうにつけますそんでねちょっとここを折ってちょっと浮かせますそうするとここにピンが引っかかります こんな感じですねここら辺ですねここにピンを刺してこれを引っ掛けますだいたいまっすぐになったかなこんな感じですねジャスを塗る時にこのベニヤ板の方は3コート塗ったんですけどこっちの方はジェスを1回しか塗ってなくてしかも あのブラックジェストが固まって水を結構混ぜたんですねなのでこの絵の具ののりがものすごく悪くて黒のジェストのところに白で描く時に絵の具がね全然乗らなくて結構すごい量の絵の具を必要としましたなのでやっぱりジェスト3コートぐらいすると本当に描きやすくなると思いますもしかしてあの水で薄めなければここまで描きづらくなかったかもしれないんですけど まあ、ジェスをしっかり塗るってことがとても大切だということを今日は実感しました最後までご覧いただきありがとうございますまた次回お目にかかりましょうさようなら最後までご覧いただきありがとうございますこの動画が面白かったという方は動画作りの励みになりますので高評価ボタンなどを押していただけるとありがたいです今後も動画を投稿していきますので ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。